Alors je suis rentré à, à Portree et euh, j'ai trouvé une chambre vraiment pas chère. J'ai eu un stop euh, directement jusqu'ici. Donc euh, voilà, c'est là que je vais dormir. Un vrai lit, ça va être génial. c'est une chambre commune, hein. mais ça me va. <laughs> c'est mieux que c'est mieux que dehors. En plus, il pleut. il a plu toute l'après-midi. Donc je pense que je vais en profiter pour sécher mes vêtements et me reposer. Salut parti, J'ai passé une super bonne nuit à l'hôtel. J'ai dormi dans un vrai lit, ça fait du bien. Donc là, on va faire du stop jusqu'à euh, jusqu'à The Star. C'est une formation rocheuse. Et euh, de là, je vais partir euh, faire mon trek. Donc, je vais marcher toute la journée. Je vais repasser ici. je reviens en arrière. Et ensuite, on va aller dans une autre ville. Donc, une dernière vue sur le village. En Écosse, il y a des moutons Et il y a des vaches. Voilà, elle a pas peur celle-là. Come ok, ok, ok, ok, ok. Bon, bah j'y suis, c'était rapide. Je suis tombé sur euh, un Écossais qui vient en Espagne, qui vient là pour les vacances. Et il m'a amené directement au pied de, des formations rocheuses où je voulais aller. Par contre, on les voit pas d'ici et je pense pas que je vais monter parce que j'aurai pas le temps pour euh, marcher après. On verra bien s'il y a une vue de quelque part. C'est un espèce de pilier rocheux euh, en haut de la montagne. Et je vous montrerai ça si, si on le voit. Je vais essayer de trouver le départ du chemin maintenant. Voilà, on le voit bien d'ici. C'est ça le store. Moi, je vais prendre la petite route qui descend là. Puis il y a un moment où il faudra que je sorte de la route pour euh, entamer le chemin. C'est parti ce qui reste. sont silent bout depuis plusieurs heures. Mais et c'est dur. C'est très très dur. J'arrête pas de tomber en plus dans la neige. Mais euh, franchement, le décor est incroyable. Je marche là-dedans depuis des heures et avec les moutons qui, courent devant moi et tout dans la neige. Puis là, j'ai une vue euh, magnifique. normalement, dans une heure ou deux, je devrais arriver dans un village. Je crois. En tout cas, je suis censé longer la côte, donc... Euh, pas compliqué, mais c'est incroyable. Voilà, j'ai trouvé plus dur que le GR20 et je l'ai trouvé en Écosse. Et franchement, ça valait le coup. Allez. En plus, il n'y a pas de chemin, c'est à la boussole, donc euh, c'est encore mieux. j'ai besoin d'une pause là. Bon, en fait, je marche que depuis 3 heures. Mais euh, je crois que j'ai bientôt fini le premier, euh, la première partie du trek. Je sais pas, j'ai une pointe à contourner et je crois que c'est celle qui est là-bas là. Donc euh, voilà. <laughs> Mais c'est génial. J'en ai marre, mais euh, je m'amuse comme un fou. Je déteste l'Écosse et je l'adore en même temps. Je crois qu'il faut que je me rapproche de la côte par contre. Je me suis un peu éloigné. Et le problème c'est qu'il y a des... sortes de rivières souterraines. Comme ça là. Ça se voit pas mais il y a une rivière là-dessous. On l'entend d'ailleurs. On l'entend couler. Donc euh, vaut mieux pas tomber dedans. J'ai déjà les deux pieds trempés de toute façon. Mais euh... c'est pas facile. Je viens de descendre la falaise sur les fesses. Je crois que j'ai failli crever, mais euh, j'ai rejoint la côte. là, je vois le soleil et je crois que je suis bientôt arrivé à Porphy. Je crois. Je suis pas sûr. Mais les dernières heures, là, ça a été pire. J'ai trempé dans, la neige. Je, je suis trempé de la tête aux pieds. Je crois que mon sac est à peu près sec. Mais euh, atteint le bord de mer. Ah, ça doit être la, marche la plus dure que j'ai jamais faite. J'en peux plus là, j'espère vraiment que je vais arriver bientôt. Attends, c'est. Waouh. Faut que j'aille au sec là. je dors ici. Finalement, je suis rentré sain et sauf. Bye bye. Bon. Vous l'aurez deviné, je suis tombé sur des Grecs. <laughs> du coup, euh, on a fait le nouvel an ensemble. Enfin, presque. Parce qu'il est pas encore minuit. Et ils m'ont offert à manger et tout, donc euh, super. Bon repas. Bien bu aussi. C'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Et demain, on se lève tôt et on va à Singachan, un petit village euh, pas loin d'ici, pour faire une longue marche à pied, monter une montagne et, voir la vue sur la mer. Apparemment, c'est une des plus belles vues d'Écosse ou même d'Europe en fait. Donc euh, voilà, à demain